करेंगे अकाउंट्स अब अकाउंट्स क्या होता है अकाउंटिंग क्यों करते हैं ये समझने के लिए ना मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगी एक स्टोरी से स्टार्ट करूंगी ये मिस्टर एक्स इन्होंने सोचा कि चलो भाई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं क्या बिजनेस करने का सोचा जूते बना के बेचने का शूज मैन्युफैक्चर करके सेल करने का सोचा भाई मैं आप शूज़ का बिजनेस करूंगा अब तो इन्होंने क्या सोचा कि ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे अब जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो आपको क्या लगता है सबसे पहले तो उसे कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो इसने दस लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी टेन लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट इसने इस बिजनेस में की बिजनेस में एक बार पैसा लगा देने से तो बिजनेस हो नहीं जाता चलो ये बिजनेस में इसने दस लाख रुपए लगाए तो अब इससे इसने क्या खरीदा प्लांट खरीदा मशीनरी खरीदी फर्नीचर खरीदा है ना फैक्ट्री में क्या क्या चाहिए होता है मैनुफैक्चर करने के लिए मशीन चाहिए होती है फर्नीचर चाहिए होता है प्लांट चाहिए होता है ये सब इसने परचेज किया अब ये तो हो गई मैनुफैक्चर की बात जब ये बेचेगा तो सेल्स में भी तो काम कर रहा हो करना हो करवाना होगा इसे तो अब ये फैक्ट्री के लिए अलग वर्कर्स को एम्प्लॉय करेगा और सेल्स के डिपार्टमेंट के लिए अलग वर्कर्स को डिप्लॉय करेगा ऐसी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाएगा तो इसने इम्प्लॉय किया एम्प्लॉयज को क्या दी जाती है सैलरी दी जाती है अच्छा अब ये चीज समझ आई आपको ये चीज समझ आई अब इसने शूज बना लिए चलो शूज बनाने के लिए इसने क्या खरीदा रॉ मटेरियल खरीदा अब जब ये रॉ मटेरियल खरीदेगा तो पैसा देगा खर्चा करेगा रॉ मटेरियल खरीदा उससे इसने फिनिश गुड्स बनाए और इन फिनिश गुड्स को इसने बेच दिया बेच दिया तो इसको प्रॉफिट हुआ अब इतनी सारी ट्रांजेक्शन हो गई पहले तो इसने पैसा लगाया प्लांट खरीदा फर्नीचर खरीदा मशीनरी खरीदा बिजनेस ने फिर इम्प्लॉयज रखे उनको सैलरी दी वन टाइम खर्चा तो है नहीं हर साल सैलरी जाती है जब रॉ मटेरियल खत्म होगा अब मंगवाना पड़ेगा जब फिनिश गुड्स बने तब सेल हो गए अब इतनी सारी ट्रांजैक्शन हुई और सुनो पैसा नहीं था इसके पास तो इसने लोन ले लिया बिजनेस ने लोन ले लिया नहीं अच्छा जब इसने रॉ मटेरियल खरीदा ना रॉ मटेरियल खरीदना खरीदा इसने करीबन एक लाख रुपए का जिसमें से तीस हजार तो इसने पे कर दिए भाई कैश में और बाकी जो सत्तर हजार रुपए थे ना वो इसने पे नहीं किए उधार पे लिया इसने सत्तर हजार का माल क्या लिया उधार पे लिया तो ये ओ करता है ना सिमिलरली जब इसने सेल्स करी ना तो इसने बल्क में सेल्स करी कितने की दो लाख की माल बेचा बल्क में दो लाख का माल बेचा जिसमें से भाई डीलर ने कहा एक लाख तो मैं दे रहा हूं अभी कैश पेमेंट कर दी एक लाख की और बाकी जो एक लाख है ना वो मैं दूंगा एक साल बाद तो एक लाख का जो है वो डेट है डेटर है ये आपने नया वर्ड सीखा डेटर और क्रेडिटर देखो जब हम किसी को ओ करते हैं जब जिस जिससे हमने क्रेडिट पे माल लिया है उसको हम क्या बोलते हैं क्रेडिटर जिसका हमको पैसा दे जिसको हम हम जिस जिसको पैसा देना बनता है बेसिकली जैसे इस एग्जाम्पल में आपने जिससे रॉ मटेरियल खरीदा उससे सत्तर हजार देना बनता है ना फ्यूचर में तो जिससे भी खरीदा ना वो आपका कौन हो गया क्रेडिटर अच्छा इसका उल्टा कौन होता है ऑपोजिट बिल्कुल हो जाता है डेटर फॉर एग्जाम्पल सेल्स करी आपने दो लाख की एक लाख वो मिल गए एक लाख उसने बोला भाई एक साल बाद दूंगा एक साल के अंदर दे दूंगा उसने ये बोल दिया भाई एक साल के अंदर दे दूंगा आप भी नहीं दे सकते तो ये जो एक लाख है ना ये क्या हो गया डेटर हो गया इन टर्म्स को मैं फ्यूचर डिटेल में समझाऊंगी अभी मैं आपको क्या समझा रही थी मैं आपको ये समझा रही थी तो बेसिकली जो इतनी सारी ट्रांजेक्शन है ना ये बेचारा मिस्टर एक्स या ये बिजनेस कैसे याद रखेंगे तो इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंट्स पढ़ते ये जो रिकॉर्डिंग है ना ये अकाउंटिंग के प्रोसेस का नियरली एक स्टेप है तो अब सवाल उठा कि भाई अकाउंटिंग के प्रोसेस पहले तो अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या होती है अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या होती है डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको ना इसके स्टेप्स बताऊंगी स्टेप्स के बाद आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी सबसे पहले तो देखो ट्रांजैक्शन होती है क्या होती है कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है जैसे कि आपने सैलरी दी माल खरीदा माल बेचा ये क्या हुई ये ट्रांजैक्शन हुई फिर इन ट्रांजैक्शंस की क्या होती है रिकॉर्डिंग होती है रिकॉर्ड किस किस में होता है रिकॉर्ड किस किस में होता है देखो अभी जो मैं आपको टर्म्स बता रही हूँ ना आपको समझ नहीं आई क्योंकि ये रिकॉर्डिंग पे ना पूरे कुछ चैप्टर्स हैं जो हम पढ़ेंगे कैश बुक में होती है फिर सब्सिडियरी बुक्स में होती है सब्सिडियरी बुक्स के टाइप्स लिख देती हूँ सारे में परचेजेस बुक फिर sales book similarly purchase return book sales return book bills payable book bills receivable book और journal proper ये है जहां जहां पे आप इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन पे पूरे चैप्टर्स हैं एक चैप्टर इन पूरी है इन बुक्स पे है और एक चैप्टर आपका प्रॉपर जर्नल पे है अच्छा जर्नल के बाद भाई रिकॉर्ड हो गई ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड कर लिया इसके बाद होती है ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में हम जो ये ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड करी है ना इसको आप करेंगे पोस्ट किस में लेजर लेजर में पोस्ट कर देंगे रिकॉर्ड हो गया पहले आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया फिर आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया चलो फिर क्लासिफाई भी कर दिया उसके बाद अब आप करेंगे ट्रांजैक्शन को समराइज ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे समराइज समराइज के लिए सम, समरी के लिए क्या करते हैं समरी के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिसमें सबसे पहले आता है आपका statement of profit and loss फिर आती है आपकी बैलेंस शीट तो अब जरा हम शुरू से फिर से पढ़ते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना आए समझने में अभी स्टेप्स खत्म नहीं हुए हैं देखो मैंने आपको बताया कि भाई जब मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया तो अब उन्होंने प्लांट खरीदा पहले पैसा लगाया अब बिजनेस ने जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस ने आगे क्या खरीदा प्लांट खरीदा मशीनरी खरीदा फर्नीचर खरीदा अच्छा ये मिस्टर एक्स कौन है ये मिस्टर एक्स होते हैं प्रॉपराइटर मैं आपको नई नई बातें बता रही हूं देखो अब मैं बात करूं ध्यान से सुनो मिस्टर एक्स और बिजनेस जो है ना सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी इसका क्या मीनिंग होता है इसका मीनिंग ये है कि मिस्टर एक्स और बिजनेस सेपरेट जो है इनकी सेपरेट आइडेंटिटी है आप इनको मिक्स नहीं कर सकते एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर एक्स ने जब पैसे लगाए ना दस लाख रुपए सपोज करो ए ने बी को दस लाख रुपए उधारी पे दे दिए तो अब बी के बी का बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना फ्यूचर में उसे दस लाख रुपए वापस करे बी ओ करता है ना ए को सिमिलरली जब मिस्टर एक्स ने बिजनेस में दस लाख रुपए लगाए ना तो अब जो बिजनेस है ना मिस्टर एक्स को दस लाख रुपए ओ करता है समझ आया समझ आया business owes to mister X इसके लिए ना टर्म भी होती है जो मैंने आपको भी नहीं बताई बताऊंगी मैं आपको तो अब इतनी सारी ट्रांजेक्शन हुई क्या क्या ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन हुई पहले तो भाई बिजनेस में पैसा लगाया गया फिर बिजनेस ने प्लांट खरीदा मशीनरी खरीदी फर्नीचर खरीदी इंप्लॉयज रखी उनको सैलरी दी रॉ मटेरियल खरीदे उनसे प्रोसेसिंग करी फिनिश गुड्स बने तो उन्हें बेच दिया उससे प्रॉफिट कमाया लोन भी ले लिया अच्छा रॉ मटेरियल खरीदा था तो पूरे पैसे नहीं दिए थे क्रेडिटर बन गए सेल्स करी तो पूरे पैसे मिले नहीं डेटर बन गए इतनी सारी ट्रांजैक्शंस बेचारा बिजनेस कैसे याद रखे तो इन इन ट्रांजैक्शंस की क्या होती है रिकॉर्डिंग होती है इसलिए हम अकाउंट्स पढ़ते हैं अकाउंट्स के और भी स्टेप्स पहला स्टेप क्या है आइडेंटिफाई करते हैं आप क्या ट्रांजैक्शन को चलो आइडेंटिफाई कर लिया भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है आपको पता लग गया अब आपने ट्रांजैक्शन क्या करी रिकॉर्ड करी रिकॉर्ड करने के क्या क्या साधन होते हैं जर्नल फिर ये बुक्स होती है बुक्स में क्या क्या आते हैं cash book purchase book sales book जैसे परचेज बुक होती है वैसे ही परचेज रिटर्न बुक होती है जैसे सेल्स बुक होती है वैसे सेल्स रिटर्न बुक होती है फिर बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल इनके ऊपर पूरे चैप्टर है तो अभी आपको समझ नहीं आए जब मैं चैप्टर कराऊंगी तब आपको डिटेल में समझ आएगा क्लासिफिकेशन थर्ड स्टेप क्लासिफिकेशन इसमें आप ट्रांजेक्शन को लेजर में पोस्ट करते हैं एक बार आपने रिकॉर्ड कर दिया तो आप क्या करेंगे लेजर में पोस्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लेजर अकाउंट बनेंगे उसमें अपनी अपनी ट्रांजेक्शन रहेंगे चलो क्लासिफिकेशन भी हो गई हुई अब आप उन ट्रांजेक्शन को समराइज करिए समराइज करने के लिए सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें सबसे पहले क्या बनता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसके भी दो पार्ट होते हैं इसमें पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट क्या बनता है ट्रेडिंग अकाउंट इसमें सबसे पहले बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट फिर बनता है इसका क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पूरे को बोलते हैं क्या है statement of profit and loss फिर बनती है लास्ट में आपकी बैलेंस शीट अब क्लासिफिकेशन भी हो गई इसके बाद इसके बाद इसको एनालाइज किया जाता है इंटरप्रेट किया जाता है एनालिसिस एंड इंटरप्रेटेशन चलो एनालिसिस भी हो गई भाई लास्ट स्टेप होता है यूजर्स को कम्युनिकेट करना यूजर्स को क्या करना कम्युनिकेट करना देखो अब यूजर्स कौन से कौन से होते हैं आपके डेटर्स हो गए क्रेडिटर्स हो गए सब जानना चाहेंगे ना कि भाई आपका प्रॉफिट क्या आ रहा है क्यों जानना चाहेंगे आपने किसी से उधारी में माल लिया उसको ये इंटरेस्ट नहीं होगा जानने में ये कहीं लॉस में तो नहीं जा रही मेरा पैसा वापस कर भी पाएगी या नहीं समझ आया अब जिसने इन्वेस्ट किया है आपके बिजनेस में उनको ये जानने का हक नहीं है कि आपकी जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है आपने किस किस से लोन लिया है तो कितना लोन लिया अगर आपने शेयर्स इशू करें तो कितने शेयर्स इशू करें तो अब आप ये सारी बातें किसको कम्युनिकेट करेंगे यूजर्स समझ आया तो ये था आपका अकाउंटिंग प्रोसेस एक एक करके सारे स्टेप्स पे आपके चैप्टर्स है जो हम पढ़ते जाएंगे मगर इन इन चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें कुछ टर्म्स हैं उनका आपको मीनिंग पता चले तो अब हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स उनका मीनिंग पढ़ेंगे क्या है अच्छा डेफिनेशन नहीं लिखवाई ना मैं आपको अब आपको डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी इसकी accounting is the art of recording classifying and summarizing in a significant manner in a significant manner and in terms of money और क्या रिकॉर्ड करते क्या क्लासिफाई करते क्या क्या हम समराइज करते ट्रांजैक्शंस अभी आपने पढ़ा ना transactions and events which are in part at least of a financial financial फिर उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं interpreting the results thereof तो अब मैंने आपको ये पूरी बात अभी अभी समझाई है स्टेप्स में तो आपको समझ आ जाएगी तो अकाउंटिंग ऐसी आर्ट है जिसमें आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं क्लासिफाई करते हैं समराइज करते हैं मनी के टर्म्स में और ये जो ट्रांजैक्शंस है ये एक फाइनेंशियल करेक्टर की होती है उसके बाद आप क्या करते हैं रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं यही आपने स्टेप्स में पढ़ा इजी एक बार स्टेप्स कर लो फिर डेफिनेशन तो याद भी करने की जरूरत नहीं है ऐसी ऐसी समझ आ गई ऐसी याद हो जाएगी एक दो बार पढ़ोगे तो तो अब आप ना ये जो पूरी चीज है ना ये ना एज इट इज लिख लो अपनी लैंग्वेज में या एज इट इज ही लिख लो जब मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताऊंगी ना तो फिर से इस इसको मैं लेकर आऊंगी इसी शीट को फिर से लाऊंगी मार्क कराऊंगी ना कौन सी चीज कहाँ है तो इसलिए अभी आप ऐसे लिख लो चलिए आगे चलते